بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اخوان اخوات sedang اعتكاف yang dimuliakan sekalian kita sebagai hari yang keempat pengajian kita mengenai dengan tafsir surah Al-Jasiyah sampailah kita kepada ayat yang ke-16 tetapi sebelum kita nak masuk ayat 16 kita cuba perhatikan ayat yang ke-14 dan 15 sikit lagi kerana ayat itu adalah ada hubung kait dengan kehidupan manusia di sudut buat sikap terhadap orang-orang yang bukan Islam ataupun Islam yang tak faham Islam yaitu ayat yang qul lilladheena amanu yaghfiru lilladheena la yarjuna ayyamallahi ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون ya 14 dan 15 daripada suratul jasiyah Maksudnya ayat memerintah supaya kata kepada orang-orang mukmin fa nabi itu kata kepada orang mukmin fa nabi itu perintah orang-orang mukmin qul lil mu'minin kata oleh Muhammad bagi orang-orang mukmin qul lil ladzina amanu kata oleh bagi orang-orang beriman yaghfiru lilladhi maksud yaghfiru sini iaitu ighfiru maknanya ampun olehmu beri maaf olehmu akan kesalahan orang-orang yang tidak mengharapkan hari-hari Allah ha, tu. jadi uh, di sini ayat yang datang di zaman itu terutama zaman Makkiyah Zaman Makkiyah adalah zaman yang serba kekurangan umat Islam Terutama kekuatan untuk nak menghadapi orang-orang yang bukan Islam Dengan itulah maka Islam melarang Islam apa dia tidak menyokong Sikap keras terhadap orang-orang yang tidak pahaya Islam Walaupun belakang-belakang apabila cukup syarat-syarat kelengkapan oleh Islam untuk menghadapi secara bela diri dengan jalan kerah lalu dibenarkan untuk menghadapi jalan kerah lepas pada itu nyata kepada kita apa oleh Allah Ta'ala tu menghalang orang mukmin sedangkan kastur tu Orang mukmin sudah ada tua dah. Bersatu padu cukup kat belakang dah. Tinggal sekarang ya tak ada tempat nak pergi tumpu perlindungan sebagai tempat tu tak ada. Tinggal masalah tempat. Ada pun masalah orang cukup ketuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksum. Ma pengikut-pengikutnya orang beragama Islam di zaman itu dalam hakikul kaedah tak ada pak ya Islam tidak membenarkan untuk berperang dan buat kasar dengan orang-orang yang la yarjuna ayyam Allah kafirnya dan munafiknya orang la yarjuna ayyam Allah ni kafir dan munafik syarat-syarat yang Islam melarang ini adalah masih diiktibar oleh orang Islam. Islam kena mengiktibar sama syarat ini. Nah, syaratnya ada cukup lekat, ada bombing tempat nak lindung, ada ketua tempat nak jadi mengarah, ada rakyat ataupun eh, pengikut yang boleh nak menjalankan tugas menghadapi musuh Allah dengan jalan keras di situ barulah dibenarkan. Kalau tidak itu tidak dibenarkan oleh Islam sama sekali untuk menghadapi musuh Allah Taala. Di sini ia tak panggil musuh, ia panggil Alladzina la yarjuna ayyam Allah Ia tak musuh lagi sini Orang yang tidak mengharapkan pahala-pahala dari Allah Ataupun hari-hari dari Allah Atau nikmat Allah Ataupun azab Allah Boleh terjemah banyak di sini Ayyam Allah azab Allah pun jalla nah ha, dia tak ada harap ini orang bukan Islam oleh itu kalaulah di zaman sekarang umat Islam duduk dalam keadaan perak peranda rata-rata duduk dalam keadaan pecah-pecah pecah belah berbagai-bagai kedudukan yang menyebabkan susah untuk nak tolak ayat-ayat seperti ini kata ulama ayat-ayat as-saif adalah sesuai dengan zuruf as-saif ini sudah perjumpaan-perjumpaan ulama sedunia hari ini sudah jelas katanya ayat as-saif belum sesuai dengan kedudukan umat Islam hari ini seluruh dunianya sebab perpecahan ummah negeri-negeri itu masing-masing duk berdaulat pada negeri masing-masing tidak boleh nak menjalankan. Jadi sebab itu selama mana tidak duduk di bawah satu kesatuan ummah yang agak kata besar dan hebat yang sesuai dengan kemampuan musuh Allah maka ayat-ayat jihad tidak perlu di ha, banyak-banyak kerana itu tidak lengkap syarat seperti mana tidak lengkap syarat pada masa-masa Nabi berada di Makkah Al-Mukarramah Bukan pada kata tidak suruh berjihad tetapi dilarangkan. Nah, aa, ha, dilarangkan. Kufu aidiakum. Naklah kamu tu tahankan tangan kanan kamu jangan hala buat dia gapo-gapo supaya kamu juga tidak disiksa oleh mereka. Ha, itu jaga baik-baik tentang syarat-syarat untuk kemajuan atau untuk aa, ah, pada sesuatu syariatullah dia mempunyai syarat yang cukup lengkap Nah, jadi ayat-ayat yang makkiyah adalah sesuai dengan zaman-zaman hari ini di mana tidak ada bagi orang Islam itu kedaulatan yang boleh menjadi suatu rajakan dalam segala perundingan-perundingan oleh itu maka kesusahan ini amatlah disedar oleh ulama Islam seluruh dunia nah di mana kita tu ha, ha, berada dalam keadaan yang cukup perak-peranda. Lain duk pisah nak nak nak satu lapan mazhab duk pisah nak satu lapan mazhab. Tapi tak boleh nak satu sekadar gitu ya. Selagi dia dipecah-pecah belah gini, maka keadaan tidak sama dengan zaman Nabi. Yang duduk di bawah satu pemimpin saja tidak pecah dua pun tak pecah jangan ketiga. Lain tak tahu kata apa ratus puak orang Islam Bagaimanakah nak ambil kekuatan Dari mana kekuatan bila perpecahan seperti ini Oleh itu maka apabila tidak ada kekuatan Maka tidak harus kita menghadapi Mana-mana apa dia eh, Pihak terutama yang tidak menyakiti secara direct kepada kita eh, Dengan kekuatan dan kekasaran sama sekali Ini patut kita eh, jadikan satu ajaran yang boleh kita tu maknanya aa, uh, berhikmah dalam menghadapi pihak-pihak yang tertentu nah supaya benar berada dalam lingkungan syariatullah yang sangat penuh dengan hikmat-hikmat yang banyak sekali. Ha. Sebab itu ia kata supaya jazia qauman bima kanu yaksibun. Supaya Allah Taala itu sendiri mengadakan balasan kepada kaum dengan apa yang mereka itu usaha. Mereka itu usaha gapa tu hacakkan lah. Kita kita tidak mampu sebab kemampuan kita terhad. Kalau kita buat bahaya lebih banyak daripada manfaat. Nah, aa, ha, sebab itu menyebabkan gambar-gambar Islam juga rosak. Hari ini musuh Allah Taala sedang sedang usaha Nabi Muhammad Islam bangkit menari pesaing hak dia dok nak menyebabkan dia tu boleh gunakan alat senjata dia dalam menghantam kita secara mati-mati ya. Sebab dia punya alat senjata yang main hak dia. Nak pakai macam anak boleh. Nah, learning ha, orang yang orang panggil tentera-tentera di peringkat dunia sedang orang panggil osa dunia. Amerika adalah osa dunia. Sedang untuk mikir nak pergi tempat-tempat yang timbul api di mana-mana. Untuk nak cantah kepala umat Islam secara chop hamnya. ya secara eh, ada sebab sebab dia lawan ha, tu jadi maka tidak tinggal umat Islam lah nah sedangkan Islam kita ni masih banyak lagi peluang untuk kita ya, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala secara tidak eh, menjalankan apa-apa operasi yang keras dan kasar oleh itu maka kita mesti bersabar banyakkan sabar nah aa, ah, daripada menghadapi Eh, berbagai-bagai komplot internasional dia panggil. Nah, pakatan jahat antara bangsa uh, yang pisah duk pisah lah nak nak ui bangun sasah. Bangun sasah. Tu ya. Lah mana nak bangun? Ui lah mana. Nah, sasah uh, bangun sasah. Gitulah bukan negeri kita saja di seluruh dunia hari ini. Nah, di law dengan berbagai-bagai macam untuk dibang untuk bangkit patut dia ada konsep kamu untuk catah. Nah, dunia ni apa mula dia catah tak ada kena kecoh mana. Sama ada mana-mana semua badan kena diri belakang. OIC kena diri dia, gapa dia. Rabisah kena diri dia, gapa dia. Semua tu tak ada gapa belakang tu. Diisi puak-puak. Osa dunia. Kerih tengok apa. Lah <laughs> nah, osa dunia yang tak ada gapa sekarang kali. Nah, osa dunia yang mereka dah mana. Nak uji mocap, kamu untuk pakai sejata dia yang sangat banyak. Hari-hari dia import sejata. Bagaimana nak lihat mana kalau tak bunuh kepala orang Islam? Auzubillah min zalik. Sebab itulah auzubillah min zalik kita perlu hati-hati benda seperti ini supaya jangan jadi melarat. Tidak itu juga orang Islam bunuh Islam, orang kafir sama telah dah bunuh Islam. Auzubillah min zalik. Apabila berselisih, kita tak kuasa nak menyatu mak Islam. Bila tak kuasa menyatu, maka timbulnya salah faham. Bila salah faham, ha, hak lemon ni ada sikit senjata, ha, berdeh, hak tak lah tu. Orang Islam berdiri Islam, orang kafir siapa telah dah berdiri Islam. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Allah mahdi qawmana Innahum la ya'alamun. Ya Allah minta buka hati orang Islam. Karena mereka itu tidak mempunyai pengertian-pengertian yang sempurna mengenai dengan syariatullah fil ard. Oleh itu maka marilah kita pakat kembali kepada ajaran Allah yang sebenar. Perhatikan rahsia-rahsia ayat Allah. Perhatikan sejarah-sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya. Jangan kita ambil kulit, tetapi kita kena perhati sampai kepada akar umbi. Nah. La haula wala quwwata illa billah. Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa'a fa 'alayha thumma ila rabbikum turja'un. Nah. Barang siapa yang beramal salah maka bagi dirinya boleh pahala kelak pada diri dia dan barang siapa yang buat jahat Maka Kelik jahat ke atas kepala dia sendiri Itu kaedah umum Nah kaedah umum Summa ila rabbikum turja'un Kemudian Nah aa, ah, kamu semua dikembalikan kepada Tuhan kamu Kamu semua dikembalikan kepada Tuhan kamu Itu tu Segala balas satu Tuhan dia cakkan ambil lah Sebab semua orang Islam baik, kafir baik allazina ya'na la yarjuna ayyam Allah klik ke Tuhan semua jadi Tuhan turun bala turun seksa turun bala sasi itulah nah mun tak secara lagi sebab sahabatmu tidak tidak mempunyai kekuatan ni ayat di waktu Madinah dan kata setengah di waktu Mekah dah sebagai tolak asal dengan orang munafik nah waktu Madinah uh, uh, uh, waktu Madinah dah sebagai tolak asal dengan munafik Waktu Nabi duduk Mekah, kalau asur dengan orang kafe Orang kafir buat dengan orang lari. Lari jahat basyah, lari jahat lari. Tak lawa. Eh, ha, ah, ha, tak lawa sama sekali. Tapi bawa mari Madinah, kena tolak asur dengan Fak Yahudi. Ha, Fak Fak munafik pula. Munafik tipu atau tipu kat ni. Fak Fak Umar kacing gigi per kali nak bunuh munafik. Rasulullah tak jangin, jangin, jangin. Ha, kena duduk sabar straight pula dah. Dengan Fak Munafik. Fak Dalai sendiri. Dalai kaisi sendiri. Ini masalah. Kalau Islam ni, dia tak boleh. kasar kasa tak boleh. Islam ni, agama yang cukup menjagakan apa dia, uh, image dia. Kata, eh, uh, Muhammad Makegu. Ha, ah, dia tak boleh lah tu, Nabi tak say lah tu. Muhammad Makegu tu tak say. Nah, uh, ah, mereka dasar komunis saja, tak kira komunis. Nah, dasar komunis, dia tak kira. Uh, ah, 3 per ni hacur, asalkan komunis hidup satu, maka itulah dia dasar dia Stalin, Lenin nah walaupun tiga per 4 dunia ni hancur habis asalkan tinggal satu per 4 itu adalah komunis cukup siapa tujuan dia ha, itu dasar bukan Islam sama sekali Islam dasar dia rahmatan lil alamin rahmatan lil alamin kalau dalam peperangan pun ada rahmat nah apalagi di luar peperangan ada rahmat ada kemanusiaan ada peri uh, kemanusiaan dan sebagainya. Sebab itulah maka ikhwan yang semulia sekalian, marilah kita pakak berfikir secara insaf. Jangan berkasar sesama Islam, sama sekali jangan kasar sama Islam. Kita ada umat Islam sedunia, bukan Islam tempat kita saja tak. Kita boleh bersahabat, boleh kira bercara dengan umat Islam sedunia. Ulama-ulama ada lagi, bukan kehilangan ulama, siapa kita kena tinggal ulama. Nah, kita ulama masih banyak, ulama peringkat tempatan masih banyak ulama peringkat dunia masih banyak kita nak bincara bagaimana cara nak mendapat fikiran yang baik-baik yang jenis-jenis yang ambil daripada asal syariatullah fil ardi dan insyaallah taala kalau lah kita tak boleh harap pada pemimpin-pemimpin Islam tapi ulama Islam masih banyak kita tumpulah nah fikiran kita harapan kita perundingan kita dengan ulama bila tinggal ulama ribu satu macam saya dia mari bila kita tinggal ulama Sibu satu macam kekarutan yang mari Oleh itu maka Alaikum bil ilmi wal ulama Naklah kamu itu bersama-sama dengan ilmu dan ulama dengan sebenar Terutama ulama yang reti Reti kita, Reti wakil Ulama yang kena dua pula Satu reti bahaya dalam kita, Reti naf. Ulama un-nusus ya panggil Pasti yang keduanya ulama ul ya kan? Ulama yang reti Perama sanakan reti ulama. Yang ada juga ulama tak reti perama sanakan. Nah, ulama tahu baca kitab lah. Tak reti nak ambil bayar dari kitab di pelagang dan sanakan tak terbit. Itu yang panggil ulama unusus, siapa panggil lah tu. Ulama yang baca nah siapa anda. Nak ambil nah di pelagang dan sanakan tak kenal lah. Di pelagang tak kenal. Itu ulama ulwaqid tak ada. Sebab kita sikit ulama ulwaqid. Ini berhajat kepada orang cucang. Orang yang panggil pakar-pakar dalam memikir Nah, apakah pakar dalam memikir. Nah, sebab itulah ikhwan saya menuliskan. Bila kita pakar bertolak ansur. Berfikir bersama. Nasihat-nasihati. Serta kita tu pakar apa dia. Uh, tolong, bantu membantu. Mana susah kita pakar tolong. Jangan kita, hak senang kita pakar musuh. Dia nak ia susah katik dan sebagainya. Alhamdulillah min dalik. Nah, mana susah pakar tolong. Anak siapa, pak tak ada kita pakar bicara. Anak yatim dan sebagainya. Kita cara, cara kita cara uh, ha? uh, ha, insaniah dan istimaiyah islamiyah di mana kedudukan yang susah hak mati kita ziarah hak susah kita tolong hak duk penjara kita usah kelucuk nah dah halkat buku kita pisah jangan ada buku pada dia nah supaya boleh hidup sejahtera aman damai dalam suasana fitnah sedang-sedang melanda umat manusia seluruh dunia bukan di negeri kita saja man amila salihan fali nafsihi ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون ثم الى ربكم ترجعون هل yang besar نا nah kemudian nah kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين dan demi sesungguhnya telah kami bawa datang kepada Bani Israel Bani Israel ni Allah Ta'ala pilih sungguh kuat dia sebab tu akhir-akhir dia kata dia ni Sya'abullah mukhtar ha, maknanya dia ni adalah apa -apa, masyarakat Allah rakyat Allah yang terpilih dia ni lain pada puak Puak Bani Israel dia ni Yang panggil goin belaka Benata, benata Nah uh, ah, Concan wan nak Yang pakar sungguh puak dia Puak ialah puak-puak hak manusia sungguh Lain pada Bani Israel Benata belaka Ah tu jaga Lain ni otak dia Duk menguasai dunia lah ni Nah uh, Otak dia duk menguasai dunia Amerika duk wasluyuk dia hari ni Amerika besar tu Gasi learning tu Duk tunjuk dia Dia nak tunjuk Tunjuk saya ke mana bergerak atas kat tu nah air busa tu nah auzubillah min zalik ha ni bani israil ni Allah taala nah eh, bakit sebab Allah taala tahu kata zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nak jadi musuh pada Islamnya ialah bani israil ha ni Allah taala tahu dari ilmu dia Allah ni duk buah teraju dia duk buah pentadbiran dia jadi Allah taala tahulah dengan sebab tu Maka Allah Ta'ala Baca juga buku Bani Israel Supaya na'wi timur kesedara di kalangan puak Bani Israel Dan demi sesungguhnya kami telah bawa datang kepada Bani Israel tu Al-Kitab akan kitab Nah akan kitab Wal-Hukmah dan akan uh, fahaman kepada alkitab itu Al-Hukmah makna fahaman kepada alkitab? wan nubuwata dan kenabian. Dan dia belaka. Kitab dua tiga kitab apa dia belaka? Zabur mana Israel? Nah, Fak Daud, Fak Musa, Fak Isa, Fak mana Israel belaka? Fak keturunan tu lah belaka. Nah, keturunan tu lah belaka. Sebab itulah maka, ya, segala tu kita hak, hak, sebut lah eh, Quran, tak ada sebut lah apa ada lagi suhuf tu, suhuf ni buat dia belaka. Nah, atau ha, nabi buat dia belaka dak daya nabi buat dia. Dia lepas pada nabi pas belakang ni, nabi dua keturunan, keturunan Ishaq dan keturunan Ismail. Keturunan Ismail nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut keturunan Ishaq Allah mengalah dunia ni nabi. Jadi Tuhan selebak sungguhlah lek tu tu. Allah Taala pilih sungguh lah tu. Nah, tapi di zaman tu Ha, yang nak ujinya yang dicatah. Keturunan dia tu waktu mari Islam di bawah pimpinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situlah dia jadi bantrak dia sebenarnya, belaga situ tadi. Bapak puak dia duk tengah duk mari tengah duk karak. Musa, Isa mari duk karak. Sah mari belaka Muhammad. Satu ujian besar. Satu tamparan hebat kepada keluarga Bani Israel. Eh? Al-hukma wal-nubuwata. Warazaknahum minat tayyibat. Dan kami beri rezeki kepada mereka itu akan benda-benda baik. Wafaddalnahum al alamin. Dan kami melebihkan mereka itu ke atas selian alam di zamannya. Nah, ah, ha, ini kecek zaman dia ya, zaman dia tekah abek dia cecek ni kalau kita nak nak kata kita ni duk tanggung kata gano boleh kata zaman dia apa kita tak boleh tanggung kata semuanya Ya, tak boleh sebab hak ni ya, zaman dia sebagai royak zaman dia iz apa iz najainakum kami melepaskan kamu daripada Firaun kau untuk kau juga kalau siap kau untuk pelik pada zaman lain tak kena ha? Sebab itu zaman Nabi, zaman Fir'aun lagi. Jadi kalau kata kaum, kaum baik semua tu, yaitu oleh zaman itu. Zaman Fir'aun itu Fir'aun itu pisah bunuh. Pisah nak buat bunuh, buat Bani Israel, buat Fir'aun ini buat kontra Bani Israel. Buat lawa Bani Israel. Buat musuh Bani Israel. Nah, buat memusuhi Bani Israel. Na'udzubillah min dalik. Bani Israel ni buat agama. Buat bakar malak, keturunan Nabi ah tu Bani Israel. Jadi Firaun musuh dia. Kisah kutip bunuh saka saka saka bunuh. Kaptulun ke apa? Ha? mereka itu membunuhkan puak-puak apa dia anak-anak jatah dia dan tasahyun nisa'akum. Dan dia tu maknanya ha, menghidupkan orang perempuan. Jatah bunuh dia. Ha, begitu keadaan zaman dulu Puan Bani Israel menghadapi tekanan Fir'aun bukan sikit Musa mari bela Musa mari bela Dan Puan Bani Israel Puan Musa mari itu Bakat kok tua dengan ha, Musa belakang Mari bela dengan siapa Alhamdulillah selamat Daripada cingkaman Fir'aun Dan Fir'aun terpaksa Nah ha, Mati Dalam laut A'udzubillahirrahmanirrahim min Fir'aun wa amali. Ini tak jauh daripada Fir'aun dan amal dia. Ha, Jadi kalau setiap kali Allah Ta'ala kata wa faddalnahum alal alamin tu mana kata sebenarnya so, moyang mereka itu. Bukan kata oh ya zaman lah ni. Zaman lah ni tak ada. Abad dia kaca. Kaca nama satu sekali dia bersyirik dengan Allah Ta'ala tu kaca nama satu sekali. Dia kata Tuhan tu ha, Tuhan pak, Tuhan anak, Tuhan isteri Maryam, ya Musa anak Allah, Yahudi ya kata Uzair anak Allah. Ha tu jelas-jelas. Benarlah tu tu Allah Taala mulia benar. Tak itu. Tuhan wau jadi itu. Dan Tuhan nak wau ni kon satu ya saya kun. Lah nah, Tuhan nak jadi punah dia tu dengan beberapa kenyataan eh, kerusakan dia. Maka punahlah dia punahlah dia. Ha, kerusakan dia punahlah dia. La haula la, quwata illa billah. Baiklah, itulah ikhwan dan sekalian, marilah kita pakat kembali kepada hakikat sebenar iaitu syirik. Nabi Muhammad SAW tu mari untuk mengatasi syirik. Sebab tu dia mula dengan la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Sebab syirik banyak dah tu. Syirik dia berkecamuk dalam dunia ni. Dia start dengan api dulu. Start dengan sapuh dulu. La ilaha potong habis. Potong habis. Potong habis. Ha, tanda kata. Eh, Allahu ahad. Macam betul, Eh, dia panggil. Bentuk ijabi dah. Ia bentuk. Negatif dulu. Nah, ha. la ilaha. Main main dulu, dulu, dulu, dulu. kacau orang potong syirik banyak Illallah นะอ่าละอิลาฮะไม่มีดูลูไม่มีพระเจ้าองค์ใดดูลูพอสร้างดูลูที่ตัดดูลูสาบานี่ศรีบัญญัติอัลลอฮ์บาวาริบาวาริฮะซุ่งก์ supaya selagi tak syir eh, tak tak potong syirik itu dia tak boleh nak mari hak tauhid tak boleh mari di celah-celah syirik tauhid tak hidup la ilaha tu adalah hakikat illallah dah. Nah, la ilaha illallah. Illallah itulah dia nak. La ilaha itu kena potong. Ha, lepas tu jadi, sepada yang sama, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَغُوتِ Barang siapa yang kufur dengan tagut. Kena kufur dulu dengan tagut. Syirik. Susah lah tu lah. Kena duk kufur dengan orang lain. Nak duk kufur dengan hak orang duk biasa titik alio mai apa zaman apa tapih dah. Kena pergi kufur hak tu. Hak tu payah tu. Islam payah hak tu. Tak suka semua agama lain. Agama lain boleh hidup belakang. Akhir agak boleh. Padahal agama dia lagi juga. Tapi dia ya, boleh agama. Jadi masyarakat dia. Habis itulah Islam sah tu kak. Susah benar. Nak pergi kaucai lah mana. Tak tahu lah kita kena bawa konsep tu kau cai kau tung tu konsep molek tu tapi yang dia kau cai kan orang Islam sendiri pun tak kau cai lagi orang Islam sendiri pun banyak lagi tak kau cai lepas tu puak-puak bukan Islam ni kau cai Islam ke oh lah punya tahu belah mana tapi kita kena pegak ke tu supaya kita boleh alah saya kata sabak ya tak kau cai nah sabak tu timbul haro-haro belakang baik tak kau cai nah tak faham masyarakat kita Nah sebab itu kau teng tak siapa. Bila kau teng tak apa. Pasana free. Tak ada pandas apa pasana. tu duit ratus ratus ribu. ratus ratus juta. Asyik masih ada ISD. E sebab. Bina di atas. Tak faham. Tak faham. Tak sapa kepada hati orang Islam. malah mana hati orang Islam nak. Kanak orang Islam nak. Tak sapa, Suluh tak sapa, Masuk tak sapa. Ah, ha, ini satu kata yang cukup somme. Untuk Dato' Lenin. Kita sebagai ulu ni buku ni. Buku kau cai kau teng. Fatana ni kita pegang ulu buku ni. Kita boleh boleh peridup lah ni. Ha, untuk, untuk jadi satu. Daripada keadaan bersama di antara kita yang bukan Islam, orang Islam dengan orang, dengan orang Islam. Kita kena melalui kau cai kau teng ni kena. Kena kena buh banyak kita. Jadi kita boleh dakwah nak dakwah ke mana boleh. Melalui cogan kata ini. Nak dakwah ke mana? Siapa kita tujuan nak berpahal? Batu pahal asli, kena klik pada original Quran. Kalau ni puak syia pun sebut Quran, Quran semacam. Ha, jadi malak lah tu. Lain mari Quran. Lain mari Quran. Awak panggil buka peluang Quran masuk dalam syarikat kita. Supaya tidak jadi nak sesak dalam segi pandangan gapa-gapa. Tapi jaga mulut kena jadi tafsir Quran kena pula dah. Apa apa kita kena buat tafsir win? Quran mari dah. Dulu mana Quran? Orang Islam sebut tahu apa mana mana cara nak ambil isi daripada Quran. Selalunya kafir sebut air. Baca Quran mu ya tak? Apa ah, anda tengok belah. Nah, belah dia. Suruh awak isi baca Quran. Dah belah kalau kau dia. Nah, rasa situ mana kata. Dia dia usaha supaya nak bawa ummah pergi pada Quran. Satu satu positif bagi saya. Dan satu benda baik. Satu. Supaya Quran ni jadi satu benda yang sharp ham. Setelah mana sebelum ini orang Islam dia tak pasti tak ngaji Quran. Nah, doa rasa ni kuat kaum baru, kaum puan. Lah, ni bakat kaum baru. Orang Islam pun baru belakang lah ni. Nah, bakat klik pada Quran belakang. Ha, tu je bagus itu. Bakat nak pada kampi belakang. Asal. Nah, apa kata begitu, begini ada. Jadi, itu barangkali di antara gelombang-gelombang tajdiduddin juga. Gelombang-gelombang tajdiduddin. Kita nak sibuk sudah. Di kelas-kelas gelombang ini tembuh Islam banyak. Tembuh Islam banyak. Mudah-mudahan sampai Islam yang sebenar kepada masyarakat kita melalui kitabullah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan ingat kata eh, uh, ujian Allah ini hanya nak tertentu pada orang tertentu tidak uh, apa dia uh, merangkumi semua manusia. Semua kita kena diuji oleh Allah Taala belaka. Ingat kata uh, kitab gini itu tidak kena uji tak. Semua diuji. Tapi uji pesan tak suka. Ini uji pesan ni ada pesan ni. Siapa kerja Islam, jangan ingat tak nak senih. Kerja Islam tu Allah Ta'ala janji dah. Hak tak ada kalut dengan hamba dia. Dah Allah Ta'ala janji dulu. Nah, Allah Ta'ala raya atas jalan ni jalan susah. Tapi, kita biar kena katanya, ini jalan betul. Biar susah. Ha, tu nak ujelah kata betul. Ha, itu kita nak. Nah, ha, cara kita nak orang panggil peladan Islam mari hak sebenar tu macam-macam kita kena peladan dia jadi Islam Islam sebenar mari Islam Al-Quran was sunnah sebenarnya Islam ni bayar mari malak akan kena buru kuat benar benar sebab Allah ni di negara Arab tengah-tengah duk buru Islam Al-Quran was sunnah negara Arab sendiri nah tengah-tengah duk kena buru lailah puak Islam Al-Quran dan sunnah sekali ya bila puak-puak sufi hak macam Ah, gapa dia uh, gapa dia apa yang uh, lalik dengan beberapa bucu-bucu Islam tertentu yang tidak klik kepada banyak Islam kitab dan sunnah dah. Nah, uh, tak ada salah gapa Islam juga lah. tapi Islam besing ambil bucu ambil bucu ambil bucu itu ya. Nah, ambil bucu tu ambil bucu ni kalau perlu tapak tak bucu tu lah, tak ada mikir bagaimana cara Islam dalam bentuk semua Al-Quran sejarah Rasulullah SAW mari apa dia uh, mari duk kita usulah ah, ha, situlah maka kita tu tidak berdoa kepada Allah Subhanahu taala supaya kita nah diberi uh, apa dia taufik oleh Allah, Allah taala membawa Islam yang benar-benar berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah kalau nak susah sarana pun kita kena jauh dah uh, susah kita asalkan Al-Quran dapat mengatur hidup kita semua Bani Yakab sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menghidupkan. Lah ni kita nampak kata jalan ni ni dia ada gapo ke tepi lagi tapi tidak sama sekali. Jangan niat kata nak seneng. Nah, nak seneng ke? Tak ada kena hidup dalam dunia. Nah, kalau kita duk pesaing tak ada wak Islam tak gapo, susah tak gapo. Nanti pun dia mau nyapa, dia mau duk lagu. Tak tahun puluh-puluh tahun sepatutnya lah. kita susahnya ni Dunia ni tak ada tempat nak senang. Pak kita apa ruak kalau cari senang dengan siapa tak reti gapo. Nah, batu kita kalau susah dia harus susah kan Islam. Ini Syafi'i dia kata. Manusia tak sunyi daripada kena kata dak ya. Biarlah kita kena kata dalam keadaan kita buat benda benar. Kalau kata pilih benda tak benar, nak lepas dari kata, tak juga. Baiklah, ia dia kata buku kita buat benda benar. Ha, ah, Tina Syafi'i dia cilik, Nah, ha, tapi kita nak cili kedak dah Allah alam. Nah, ha, sebab ada wasa ada nak tukar. Takut orang kata begitu benar-benar, eh? takut orang kata. Senang tak ada. Nah, ha, dia orang kata kita dengan sebab kita buat benar-benar. Nah, dia jadi gitu gini asal kita tu benar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jaga baik-baik. Nak minta sekalian empat kali itu kita jangan berkelahi dengan umat Islam. Nak jadilah berapa, jangan kelahi sama sekali dengan umat Islam. Sama Islam mesti berbaik-baik, Nah, ulama sedunia hari ini pisah dengan baik lapai mazhab ni. Ulama Islam sedunia, baik pak mazhab tu lama dah. Dulu itu tak boleh duduk sekali juga pak mazhab. Jadi orang lihat dah pak mazhab tu. Baik lapai mazhab ni payah benar. Nah, termasuk syiah, termasuk apa. Nah, itu. Ha, Jadi, tengah pisah tu cari, duk nak pisah mengadak muka. Sama Islam, ayah. Ayah benar habis-habis ayah. Bagaimanakah kita tu nak ngadap muka dengan orang bukan Islam lagi? Sebab itulah ikhwan yang semua Islam. Kita kena ambil jalan kompromis nombor satu sekali. Perundingan. Nah, perundingan. Sebabnya kita kalau tak ada Islam hari pun kita nak buat Islam tak buat. Tengok negeri Islam, apa utih ya buat Islam. Jira kita dengan negeri kita lah kita tahu kata mana mau Islam. Jira kita dengan negeri kita, jokai kita, empat wilayah, lima wilayah. Tak tahu kata apa nama lah Islam. Kalau kaji-kaji sungguh, kena tak tahu tak boleh kaya Islam lah. Kalau boleh bosan sungguh. Bak gani, bak Padahal dia tu hampir yang dah. 50% orang Islam eh. dan dikuasai oleh orang Islam dari segi pucuk pimpinan kerajaan. Eh. Tapi berapa kara dia boleh buat Islam? Saya tanya situ. Dengan kita berapa kara boleh buat Islam like ni di bawah pucuk pimpinan orang bukan Islam? Sebab itulah Islam pun kadang-kadang tidak mampu nak buat apa-apa sebab Waktu kau tak ada rasa wasa payah nak kerja boleh ada rasa payah pada kau tak ada rasa ada ada kaya kaya ada kita ya ha, kawan tak boleh kawan rasa ha? kalau gitu dah mau dulu sehalus ni apa nak ada rasa nah ada lah tu kau tak ada putai nak ada putai buat ada putai ah, tak boleh kaki apa kawan ada putai ha? tapi tak ada apa-apa apa ada putai ada lah tu banyak enam benda lah tu Gapa lah tu Ya syaitan yang banyak na'udzubillah min dalik. Ya boleh gisung. Ya boleh gisung. Jadi kalau itu kupa belakang, tak ada agak gapa lah. Iman saja. Jadilah apa-apa. Siapa ada iman, satu khidmat banyak ada orang lain. Dia tak ada iman, jadi siapa pelangi. Kakak pas langit mana, kau duduk atas, kau takut nak kecek. Kau duduk atas, kau, kau jaga krisi. Lepas tu. Na'udzubillah min dalik. Sebab itulah ikhwan saya sekalian. Marilah kita pakat tanah ini jangan duk sini besar pangkat sebesar itu jangan tanah sangat benda lah kerana benda lah tu tak ada boleh supai lah mana sekali sesungguh perkara ada juga boleh supai kita tak ada nak nafi semua tapi penyakit yang banyak juga penyakit yang banyak juga hadahumullah kita Tuhan buka pintu rahmat dia ada Tuhan buka pintu rahmat hak rendah hak atas tu insyaAllah pakat kerja sekali belakang insyaAllah ta'ala ni ayat atas penyakit kita eh ayat penyakit kita bukan sampai kita tak seru jadi putan tak jadilah tapi ingat atau ha, atau tu nature kita biasa saja nah, ya, jangan ingat atau yang besar boleh buat belaka jangan ingat kata kalau kita ada tamlin boleh buat belaka jangan ingat atau kalau kita ada amna kita boleh buat belaka tak kau dulu iman kali. kita doa amna ini, kita kalau doa amna ini insyaAllah nah, ha, kita boleh serapkan iman serapkan Islam serapkan segala nilai-nilai yang benar ni ke tempat-tempat yang dibenarkan secara lebar dan luas dalam tempat kita ni untuk nak terapkan Islam dengan sesungguhnya. Allah, al-harbu khid'ah. Peperangan itu adalah satu benda yang kena dok, kena dok apa? Kena dok liar, kena dok. kita nak kain bahagian kita. Boleh kain lah mana kain sudah. Pentingnya boleh orang menegak dengan bahagian kita. Boleh jalan. Boleh orang tu dapat pendah daripada bahagian import-export kita. Kita orang orang orang pendakwah, orang orang pembawa agama Islam ni ialah hendak yang fikir nak no, orang terima Islam. Hatta kok tu hatta kok ni oh, lama orang mesti terima Islam. Terima Islam hak yang dan mesti berasa kata ini daripada asli Islam. Kena buat gana tu. Nak no, ubah benda tu. Ubah masyarakat kita ni boleh terima Islam. Ubah orang bukan Islam pun boleh terima setengah-setengah Islam. Tak boleh terima semua Islam orang bukan Islam. Lah nak kau cai lah belah mana pun tak boleh terima semua Islam. Nah, tapi semua-semua Islam insyaAllah. Dia boleh terima. Boleh terima benda-benda baik Islam. Ha, sebab itulah kata Fakoggi, fakara langkah, fakara langkah insyaAllah ta'ala. Kita masih ada lagi kebaikan yang sangat banyak. atayna ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات Tuhan rezeki belaka Tuhan kawal sungguh wafaddalnahum ala alalamin rezeki yang molek-molek stand up buat dia dan kredit buat dia sampai kerana ni kredit lagi tapi nak ayat atas bakar bakar tu lah ya. sepatut dia tu melia lagi lah kalau ni tak tak melia lah sebab apa sebab dia kacar dia dia mahu hidup ubah kita Allah nah yuharrifun al-salim amma wadi'i nah patut mahu hidup syirik Allah Ta'ala kata tu anna Allah ni anna Allah dengan sebab dua tiga cara dia pelengi, walau dia kiri sarana pun, dia tak boleh. Tidak berhak untuk mendapat orang yang mulia. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Mungkin akram dia. Kalau ni, sejahat-jahat manusia adalah Bani Israel. Sekupik-kupik manusia adalah Yahudi. Lepas anda adalah semua kitab, bukan agama Islam saja. Kitab-kitab lain. Kitab pasal, saya, gapa, itu semua. Nah, mu ni kena kut supaya Yahudi. Yalah tu. Orang kia ni kacau bukan orang Islam. Dan orang yang jadi satu bidalan, satu perbandingan kepada benda tak boleh. Orang Yahudi. Orang Yahudi ni buat banding Israel. Yahudi ni buat banding Israel. Luan-luan 100% luan dah. Kalau kalau Kristian ni ada bukan banding Israel. Nah, ada ke Yahudi ni? Ya, dia tak terima bakal anda. Lah dia buat bakal dia. Ya, eh? Dia tak save buat itan jadi Yahudi. Tak save. Bakar kita ni bakar menasih. Bukan bakar ya. Ya ni bakar, bakar suku. Bakar melekat, bakar apa ya ke suku. Syabullah al-Mukhtar keturunan dia. Kalau kita tengok Tuhan pun, ya semua kepentingan dia. Tuhan tu juga nak pelak hati, nak pakat dengan Nabi Muhammad lah. Ispainu ikamatul hujjati alaihim. Ayat kata Tuhan ya dah gini, bakar api tak mudah sikit. Tu lah. Ya. Dan tu tak tak tak ayat pula atau Tuhan buat kepada puakmu gini gini gini gini. Kala ni mari Muhammad dah. Nah dalam kitab Taurat ada juga sebut Muhammad apa muda pekok, apa muda susu. Atu ah, ya. Satulah tu. Tujuannya nak jadi huj, iqamatul hujjah ke atas puak Yahudi dan Nasara. Nak jadi ada hujjah yang tinggi ke atas Yahudi dan Nasara. Tidak lagi perlu akhirat esok. Apa kamu buat gini kepada kami ya Allah. Tak ada lah. Allah Ta'ala rakyat bakar masalah ayat bakar. Nah, dalam dunia siapa hari ini tak ada bakar yang lebih tinggi pada bakar Bani Israel dan Syudik. Nah, puak-puak nak wiasak banyak ni Yahudi. Nak wiasak. Nah, puak-puak agapa hak yang duk jadi wakil rilam dalam dunia hari ini banyak Yahudi. Puak dia ngaji siapa lah Si Okak dia ada, otak dia tinggi, duit dia ada. Sebab tu, orang-orang bijak-bijak di Amerika banyak Yahudi banyak Yahudi keturunan dia dia jadi orang yang boleh tidak saya nak kontrol apa dia dapat berapa juta ya, ya. Dua puluh juta dan lebih ya. boleh menguasai dunia dia sebab dia ada sedikit ilmu ya. ilmu ni penting sekali sebab tu nah jalan ilmu dunia tak takut orang dunia takut jalan ilmu sah. jalan kalau saya tulis kering tu dunia tu nak benar nah tu nak benar mana tunggu tunggu hacuh habis dia boleh lepas dengan peluru dia, lepas gapah cah tu. Jalan ilmu saya hak-hak dunia takut ini. Sebab tu kita banyak ilmu, belawa belawa ilmu, belawa ilmu. Nah, belawa ilmu. Banyak yang mungkin kita belawa ilmu. Teknologi baru gapah kita ambil udah belaka, udah belaka. Ini hak takut semua. Dia pun boleh kena, boleh menguasai mereka sebab apa? Orang mereka jamrak dia. Sebab dia ilmu dia tinggi, bijak sungguh. Allah, dunia lah ni dunia headphone lah lah ni. Nah, jadi orang suka diri Amerika 200 ribu, 200 juta lebih mari duk tunduk kepada beberapa orang Yahudi dalam Amerika. Ya sebab wakil dia duk dia, duit duk dia. Nah, amnak segi, segi cara faham-faham sikit duk dia. Baiklah la ilaha illallah. Dia memang bakar dia tu memang adalah bakar yang Tuhan royak dah la lah kita lekor lah SD pun royak berkata ayat kata dia puak dia tu uh, pernah dilebihkan dan Allah Ta'ala kutukkan dia tu bukanlah siapa nak jadi bodoh akal saudara kata dia rubik jadi pada jalan sebenar tu ya akal dia ada, ada akal tidik situ maka walak dia maka keturunan dia maka Ibrahim alaihi salam buat nah maka tinggi-tinggi la ilaha illallah وآتيناهم بينات من الأمر dan kami bawa data kepada mereka itu bayinatin beberapa tanda-tanda minal amri daripada urusan-urusan kami perintah-perintah kami kami bawa data kepada dia ning di antara rahsia puak dia tu jadi orang maju sebab dia tu disuburi asar kuat dia tu oleh wahyu. Hmm. Ha, ini penting. Bukan keturunan dia malak ciri di otak. Tapi wahyu mari hidup belah otak dia. Orang dalam dunia ni yang dididik oleh wahyu puak dan Israel. Puak Fir'aun tak ada kita. lebih bijak saja gitu lah. Tak ada kitab, tak ada tempat bet, dari segi cara menyikir. Bad tak ada, ada bad. Sampai seorang yang berfikir yang tak ada bad daripada wahyu, taklah tidik supaya wahyu. Tanya siapa lah ni. Orang yang kerang dalam dunia, tiga puak lah. Yahudi, Nasara, Islam. Puak wahyu saja. Puak Otak tak ada wahyu, tak naik. Eh, tak ada wahyu. Orang yang bijak-bijak lah dia. Baradil, tak baradil. Puak wahyu belakang. Puak-puak otak wahyu belakang. Nah, tapi kalau otak besing tak ada baca kitab sama ada Taurat, Injil dan Quran, tak naik otak dah tu. Tak naik. Ya wahyu ni ya inter, inter cara mikir dia tu inter. Internasional dia panggil. Rengkat sakon cara wahyu. Nah, sebab itu walaupun wahyu salah, yang salah betul apa mereka, ya salah pasal banyak betul juga. Ini tak Taurat. Tapi zaman itu Sau, uh, ah, Injil zaman tu sebab ah, tu lah puak dia apa ngaku puak dia baca Quran bukan tak baca Quran puak Yahudi sendiri puak-puak uh, Nasrani baca Quran dia ambil ajaran daripada wahyu orang-orang ambil ajaran wahyu adalah orang lebih dan orang standar mata tahan cara wiki dia mata tahan tak suka dengan orang biasa agama, biasa mari daripada manusia, kolok-kolok, agama hantu, ha, kata buat lagi. Ha, tu, kat tu lah kini tertua hantu. Nah, ha, tak ada ilmu perkara hak tu. Nah. Ha, ha, lepas tu hak baca agama manusia ni pun ikut agama Hindu, agama Perang, agama Buddha semua ni. Hak manusia belakang. Hak secara mikir tak sana nak cabut, tak sana. Orang duduk pergi dunia hari ni, tiga agama ni yang pergi dunia. Tak ada lah yang tiga tu, tak ada. Batulah ikhwan Malaysia wahyu Allah ni tinggi wahyu Allah ni tinggi ha. maka kalau kita tahu Quran Ya jadi supaya dengan tak ada wahyu juga nah kita tahu Quran dah Quran kita ada dan motor pun tahu tahu yang ambil setengah kita tahu banyak sebab tu dia tak ada berhak untuk memimpin alam ini Nabi Muhammad sebagai pemimpin alam Allah arsalna ke ila rahmatan lil alamin nah walaupun dia tak pakar sarwana, tak pakar dan sama-rama wahyu. Kalau dengar-dengar hak besar otak manusia, benar dia lagi. Radak sama-sama wahyu, wahyu hatuwa Muhammad, wahyu hatuwa Musa, wahyu hatuwa pada Isa, wahyu Muhammad lah tak ada kena ubah gapa-gapa. Sebab itu diperakan oleh Allah Ta'ala, dijamin oleh Allah Ta'ala. Ada apa wahyu yang diturun kepada orang lain? ubah belakang. Tapi dalam hadir ubah, Bukan mana kata tak ada sekabuk. Gapa dia? Asas-asas wahyu dalam kitab tu. Oleh itu maka, nah, jelas sekali sebab pada kredit mereka sampai hari ni duduk muasa Allah. Dan saya akan alami duduklah ni. Dan tak mungkin agama lain pada tiga ni akan bangkit dalam dunia ni. Dan insya Allah Islam akan bangkit satu hari. Tak lama insya Allah. China tengah masuk Islam. Jepun tengah masuk Islam. Lagi. Ni sampai kebangkitan sebab tu ni dok turuk buru sangat Islam. popo asal dunia ni dok pesoh. Buru Islam. Sebab nampak dok bangun dah dok bangun dah, dok bangun. dok bangun. Dia rata-rata dunia. Semua sebab apa? Sebab pun cek semula Quran. Ya yuk ni pun dulu itu katuk nak bukan lagi kita katuk Quran. Semua dunia, dunia katuk Quran. Ya Quran mai duk buka di zaman akhir-akhir kurun yang ke 19 tahun ni. Ah tu mari juk uh, ah, Muhammad Abdul, apa dia Jamal Afran, apa-apa ah, ni mari duk. Kau Hasan Banna, Maududi, puak ni mari duk. Alhamdulillah kita hari ini sebagai orang yang boleh mari duk turut langkah-langkah mereka itu boleh sapat kepada zaman ini. Muhammad Abdul Wahab, ada kata Wahabi Wahabi, ning Islam hak sahabat Quran sunnah, sunnah seorang-orang yang membaru dunia. Sebab tu seluruh dunia hari ni kemar habis. Kemar, kemar, kemar, kemar. Jadi, dia panggil yuk sahwah. Yuk kebangkitan Islam. Tak ada gapa, tak ada kalau kita tanya tengok, tak ada sebab apa. Mereka kerana umat klik berkata'ah. Eh. Nyatu ya. Dulu itu sebab apa malak? Sebab umat dah ada klik berkata'ah. Eh. Masa. Soalnya dua ada nak klik berkata'ah eh, yang dulu kalau hidup. Bunuh demo, tak bangunlah ke masyarakat. Yuk kita yang dah sikit ni. Ha. Yuk kita ni Alhamdulillah dah naik bawa pucuk juga. Dulu tak pucuk langsung. Getah, getah, getah, getah. Orang Islam sendiri getah bukan kafir. Tak. Nah, ha, kena ayat rasanya. Islamul Quran wa Sunnah ni satu perjuangan dunia. Bukan perjuangan tempat. Eh. Nah, Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah kita Tuhan bangkit zaman ni. Boleh baga teruk orang di bawah pimpinan Quran dengan orang pasien didikkan bukan Quran. Baga langit dah bawah mih dah. Hal ni buat kajian lah, habis-habis gain dah. Tapi kita malah nak tahu banyak-banyak takut jadi sensitif. Nah. kita malah tahu banyak-banyak pakai orang umum itu lah. Nah. Ah, patut tengok orang ada ciri-ciri dalam negeri kita sendiri. Cepat cek lah tengok. Banyak cek orang pasien ni belakang. Orang dia ada huahak. Orang dia ada pala-pala ugana punam sasana sikit. Orang nampak tidak Pas dapat cik, kalau kali kita cik, puak-puak pakai Al-Quran dan Sunnah belakang. Jangan nak baca pakar, tak terkala. Ya tak pergi, kata ya, ya, om nak somak kan. Ya tak pergi, ya tak pergi. Mereka kau bakar tak kira? Ya? Tanya nama, semua tanya nama saka-saka. Kau duduk pas dapat cik, pemimpin punan pas dapat cik, banyak ke puak. Nama dulu dia panggil puak sunnah. Nah, banyak ke puak ni belakang dia dapat. Puak-puak tengah ada. Kedok. Kok tu ada bucu-bucu itu. Ya? Puak-puak biasa duduk bucu panggil. Ya? Nah, timu mah tu. Bucu, bucu, bucu, bucu. Tak ada. Duduk bucu tu. Kerok, kerok, bucu tu. Tak ada apa dah. Kerok air ni mari semua. Sebab dia nampak luah. Risai tak orang bawa. Di bawah pimpinan wahyu ni luah. Risai tak dia luah. Rabbul Alamin. Tak luah kan? No? Malik Yaumid Tak luah kan? No? Dia kena luah pasal dia. Dia jadi sendiri dia luah. Beza teruk orang ngaji bahasa didik ke Quran yang ngaji diri ke lah. Cuba ambil pelaga saya kakak lu dah. Ambil pelaga saya kakak. Kapa kita lu dah. Beza teruk cara mikir. Beza teruk cara cara wik tiki Beza teruk. Orang duduk didik oleh Quran 23. 2, 2, 3, 4, 15 tahun, 20 tahun dah tu. dengan orang apa yang Tak ada kena siapa buat didik Quran. Oh cara mikir jauh langit bumi. Tu negeri kita sendiri ya. Lemo tak terang, lemo tak tahu, lemo tak tahu terang tengok, terang. Kuat sama kuat tengok, seruai tengok. Hei, nak wisakan, seruai tengok. Orang makan didikan ni, fikir ya adalah Alhana. Orang makan didikan ni, masih fikir ya di Alhana. Ambil di bakok, ambil di siomah itu, rumah ikut ni, sapa pada sungai golok. Itu kita berani genjan, benar ni, genjan. Sampai tu kita takut sangat ni, juh, juh. Tapi dia mau takut kat juh ni. Yang mata dia berani juh, tapi dia mau serius. Tak buat orang-orang tak gapa kat orang. Tapi dia yang berubah, ya ada perubahan eh, ada Ada perubahan. Itu yang mak. Sebab tu kita bina benda ni. Bina wahyu asas. Yahudi sebab dijadikan wahyu. Kristian sebab boleh mengetah dunia sama ada di Morocco, eh, di Moskow ataupun di Amerika. Kerana wahyu. Saki-baki wahyu. Buat-buat ceruak, buat gapa. Kerana saki-baki wahyu. Orang yang tak ada agama wahyu, tak ada nampak naik ketinggian di peringkat dunia baik dan di peringkat tempat yang baik. Nah, misal, wikwa isa pahal dan pakat jarak. Terangkan, kewajipan kita lah ni wahyu. Lah no kita nak nak sabar wahyu Allah. Sabar kesek, sabar tafsir Quran, sabar gapa. Supaya dengan itu dia kokod buka. Kalau dia orang siapa, hasil baca Quran. Saya tak malak tu. Sapa dah situ, sapa situ. Perjuangan kita sapa situ tak cincuh macam soal. Eh? Ah, kata malah eh, aku supaya cop ham soal mai ke dalam negeri kita. Cukup kurang itu. Dan apa lah? Jadi Alhamdulillah sampai ke satu langkah yang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala telah mana beberapa tahun perjuangan Al-Quran di tempat kita. Walillah alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Apa ada masa apa dah? Nah, fahinah jemaah. Saya tak nak minta lebih masa. Karena hari jemaah nak minta banyak zikir kepada Allah Taala dalam sah. Nah, semata kita nak apa dia uh, dengan khutbah pada hari ini insyaallah taala. Kita sekat ni dulu wa ataina bayyina wa atainahum bayyinatin min al-amr fama ikhtalafu illa min ba'di ma ja'ahum al-ilm baghyan bainahum inna rabbaka yaqdi bainahum yawm al-qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته